好，我们今天要跟大家分享三个东西，一个是就是紫圆油大瓶的，大瓶的，这是我自己的，然后跟这个是小瓶的，然后还有万用膏，是的，这三个的使用方式有所不一样呢。那我自己本身的话是比较喜欢用大瓶的这个跟小瓶的这个，那为什么呢？ 这个系带比较方便。那通常大饼的话呢，我们就是挤一下，然后呢挤在中间半下左右，或者是一下都可以，做这样的一个揉擦的动作。然后转过来之后呢，这边呢转过来这边，然后穿擦这样子做揉擦这个蛋，然后再戴上手肘，是一种方式。那第二种的话呢？ 是这个万用膏。那比较特别的是呢，我们千万不要这样子直接下去挖，因为直接这样下去挖的话，呃呃，我们会把那个膏呢卡在这个缝隙里面。所以我们要反着挖。什么叫反着挖呢？就是这样子下去，反上。来，所以它并不会是停留在里面，而是上面。然后这个时候呢，我们再把它。 这样子，一个一个一个插上去，沿着周围，然后这边也是，然后这样盖上来，就这么的简单。好，那另外一个呢，就是大家都比较知道的，就是刷头型的纸圆油，这就是刷头的刷头型的纸圆油。刷头型的纸圆油的话呢，主要是为了要长甲虫。 那它的好处就是因为它有个刷子，所以呢，你可以针对这个地方长甲床这个地方，然后进去刷去。你可以这样刷进去。所以如果你是要为了长甲床的话，可能这会比较适合。好，那我通常会比较推荐大家拿大瓶，这比较携带方便以及万用感。